ببین جوجه حالا واسه هموطنهای من شاخوشونه میکشی؟ فاک یو سان یه لحظه محمد ای محمد آه چی میگه ترجمهش کن ببینم هیچی نمیگه بزرگوار نه بگو ببینم یه لحظه میشه تو بیار بیار چی گوشمو بیارم آه بله چی آه آه چی؟ تو پارت میکنه این فن جدید حالا فهمیدی با کی طرفی یا نه؟ هیچ وقت یه ایرانی جماعت رو تهدید نکن <laughs> Forgive می please چی؟ بازم داری فوش میدی؟ بابا نه نه نه وایستا بار بابا فوش نمیده چی داره برغور میکنه با خودش؟ دیگه گو خوردم آقا ببخشید خب، دیگه چی؟ دیگه از این بعد چاکر خودتو بابا من به دو دقیقه ساکت باش ببینم این زبون بسته چی میگه آخه؟ تو انگلیسی بلدی؟ نه بلد خب، نیستم خب ترجمه کنم دیگه راست میگه خب ادامه بده ادامه بده آره میگه که از بعد چاکر خود تو همه ها هستم و اینا و فقط این گره منو باز کن که دارم خفه میشم آره بابا راست میگه بیچاره داره خفه میشه خب باشه بیا بریم خونه یه گوریل دارم گله باز میکنه من ترجمه کن براش He says that uh, come to my home I have a gorilla that uh, یه لحظه وایستا ببینم ها مردی که تو که گوریل نداری تو خودت یه پا گوریلی خفه شما مرد ترجمه کن کارت نباشه دفیقم قبل رضا پیشتون ازش حالشو ببریم ولی این بار نمیذارم کسی جنامو بگیره خجالت بکش مرده ساکت بابا ترجمه کن اصلا خودم میگم بهش واتس اپ مای فرند تلگرام باشه هرچی تو بگیری لیتس گو تو مای هوم آی هاف گوریلا دن کن اوپن بابا تو که انگلیسی بلد نبود شات اپ یو فول باش هیچ بله دوستان اینم عاقبت شاخشونه کشیدن برای ایرانیا خصوصا آن بزرگوار آقا کامنت کنید دفعه بعد کیو بزنیم <laughs> دمتون گرم <laughs> خدافظ